devotion that you made. mess राकेश अजमेर अब आएगा मजा मजा मजा अरे राम रे चटल के खा गयो बीसूड़ो चटल के खा गयो बीसूड़ो कोई को बिछुड़ो उतारे जबो राम कोई को बिछुड़ो उतारे जबो राम ए भाई भाई नीचे बैठ नीचे बैठ नीचे बैठ नीचे बैठ एक बार नीचे बैठ हट जाए रे हिमणो देख Bharat on the track. Right there, right there. DJ MS Dumara. राकेश अजमेर आज में